לעצור הכל. מה זה? לעצור הכל אמרתי. ואיזה מי אתה בכלל? מלצר. לא מדבר נהיר. נבילה. סירחון בבית. נכנס מהחלון. מה שנקרא, זה, זה מה שיצא. הילד זקוק לאהבה. אה, חמודון. אתה יודע משהו? מכל מקום צריך. רק דיאט קולי. למצוא אנשים טובים. ברצינות. ראש אחד בטלוויזיה. ראש אחד, תרבוש. שיבוא לי אחד אבל. ולפי דעתי יש לך עתיד בזה. בוא נצטלם קצת עם הילד הזה. אנחנו נראה אחר כך את זה, בסדר? לא. יופי. יבוא הרבה אנרגיות. גלידה סנדיי, נשיקה, פילוסטריציה, פעמיים. אני הייתי משתגע, נופלות בננות על הראש שלנו, 89, 60, אני לא זוכרת. היי! מפה לאברבנל, אהבת אין קץ, עד שקץ עקצו כל הכלים. אבל אז באי לך. יאללה ביי, ביצה זרוחה. כל החיים להמשיך לצבוע ביצים?